құрметті шабандоздар құрметті атбегілер аттарын саса елу де елу келіп аттары саған палуандардың атбегілер кесін атбегілер болса да кемейді, адам бар үші жерде жүгіріп жүрген атқа таңыз таң сағат беске дейін қарап жүрген кеп салымдарын асын елуде елу бөліп береміз о төмен жас жауынгер деген сәйгүлігіменен Шардалалық дәулетияр мырза салды екеуін де берді бұл палуанға